Sou nascido e criado aqui na aldeia Barra de Gramama. Sou do povo Tabajara. A aldeia Barra de Gramama se localiza aqui no litoral sul da Paraíba. É um bioma de Mata Atlântica, onde lá o próprio nome Barra de Gramame vem justamente do encontro do rio Gramame é, com o mar. Nós, povos indígenas, temos essa concepção de que o rio é o nosso avô, o fogo faz parte de nós, cada montanha existente é, é, é, uma parte da nossa família, é um ancião, porque foi justamente essa desassociação que a natureza é a nossa família, que vem fazendo com que muitos seres humanos não respeitem a natureza. Então nossa luta principal hoje, a luta dos povos indígenas do Brasil e do mundo, é a luta por demarcação de terra, para que podemos reaver a nossa terra ancestral. A demarcação de terra ela é sustentabilidade para o planeta é terra para preservar. Não é só pensar em preservar a natureza, é trabalhar com ações práticas, além do pensamento, que possam fazer acontecer. Ação climática, a necessidade que todos nós precisamos ter de mantermos a equidade entre nós e natureza. Preservemos então a vida, que preservar a vida não humana é preservar a vida humana também.